你们去干嘛？去看电影啊。看什么电影？你喜不喜欢去玩啊。那能带我一起吗？不行不行，我女朋友在电影院等我。我女朋友在电影院等我。你有女朋友吗？嗯嗯。那你有女朋友吗？我没有啊。那你让他下去呗，让让让自己去。为什么？这是我的车，是我的车，是我的车。你缺不缺一个女朋友陪一起去看电影？可以可以。 trước dương sau thế mới giàu tình nghĩa anh em có chắc bền lâu <laughs> tôi buổi chiều sao cửa sao cửa bye bye bye bye走啊走啊拜拜拜拜 <laughs> gặp gỡ